Hola. ¿Alguna vez te este has sentido mal por cómo funciona el mundo? Nosotros sí. ¿Quieres saber qué podemos hacer para mejorar nuestra situación? ¿Quieres aprender sobre los problemas que causamos? Pues te encuentras en el canal indicado. Te invitamos a echarles un vistazo a nuestros vídeos y listas de reproducción sobre los objetivos de desarrollo sostenible, aquí, en nuestro canal. Muchas gracias por pasarte.